gela mundu egin zigun mundua ikas gela Nork ez ditu ezagutzen Ran Roberran eta John Brown? Gutariko asko eta asko hasi gara bere abestiekin, hezkuntza mundua musikaz jantzi zuen gizona izan zen. Ba, musika, zabaltzea, eh? Eta hain zuzen, umeen euskarazko kantuteriari egindako ekarpenagatik eman zioten argiza jola sabia duela sei urte. Karrik asko, ez eitzik ez daukatz. Zarautzen jaio zen mila eta hogeita malauan eta gehien bat, aurrentzat zuzen duriko musik zuen. Zoizoa bakarrik ez, musika besteak beste erritmoa, psikomotrizitatea eta afektibotasuna dela erakusten duen sigula mirula metodoaren sortzaile izan zen, eta hainbat liburu idatzi zituen. Zartu ala ere, zartu ala ere, ere dela Eta, amaiorera arte umen munduan buru belar esatut egon da urbieta. Txalo bero bat, Imanol Urbietari. Ba gurekin Imanolen semea joan Urbieta izango dugu. Zarauztarra, donostin bizita lan egiten duena, irakaslea, pedagogoa, baina hau karrera bukatu aurretik, aitaren ondoan hasi zen eh, lanean, tekniko lanetan, grabaketak egiten, eta gaur egun bere aitaren eta beraren jakituria zabaltzen jarraitzen du. Hore handia da guretzat gaur hemen ukitzea, Josan Urbieta. Aurre. Aurre. Aurre. Aurre. Aurre. 잠깐만 볼게. 응, 바로. 뭐냐? 네가 없어 좋았을 거. 괜찮지? 다 뒤로 지투시오 노래 봐. 니나 또, 바깥으로. 네? 다들세야 이끄시오 수에 놀아 나온. 아초, 아초 가면 오이라토니 산 밭에긴, 내 말씨 야산 나가 오이타 메소치긴. 그래서 나도 그랬어. 가리쿠다. Eh, eta ta besa dio, gure noretzat, no, ba, guretzat, ta nere familia hitzan, eh, familia parte dikator. <clears throat> Guri askotan ditze ditzen digute. Ba, eta zerbait ditzen go dizue. Eta ordan konpromisoak hartu den hiru nahiok eta iman aitaren bigarren emazteak, ba bueno, deitzen ziguten toki guztetara joateko, albagailu. Eta hola xo, alde ba, aitaren izena ta izana, ba, ez azkutzeko, ba, deitzen dituten toki guzti dara dut. Bueno. Apuntatu dut gauzak, zati, iaz izan ginen, anai, anai bat ni, an, azpeitea, eskola batean, azpeitea, ez batzen, azkoitean, eta umei izan bergenen aitari buruz. Eta gero, nire anaiak, so, kanpoa galditu zen, eta nik itzen nuen, eta gero etorri hau ez tekezan, bestia ez tekezan, bestia ez tekezan, aurra astu zaik, eta zain, ba, sartu eta esan, Eta, erabaki genduen, hemen dik aurreak gauzak, apuntauta. Eh? Ez da katarri asko, eh? baina, bueno, zaiatuko naiz. Eh? Bueno, orduan, hasteko ingo dut, Imanol, zuek Imanol bezala esautuko zue, zarautzen Manolo izan da beti. Imanol zen izan da irurogeita mezortzitik aurrera. Ordu arte izan zen Manolo. Irurogeita mezortzian egin zuen musika liburu bat, musika bat xirula mirula izan zuen. Bueno, hemen gazte asko zaudete, nidea. Eta orduan, Claro, izena jarri bertzuen, ordura arte zarautzen mugitu zen. Eta izena jarri bertzen da, esatzen jo, Manolo, Manolo, Manolo Escobar, Manolo, ez dakiz, del bombo, bah, Imanol. Eta orduan uste, esentzi pixka galduzula. Kampoan da, Imanol, baina zarautzen, Manolo, eta zarrentzako, Manolito. Mm? Eta behakin elagola azkenengo hil ba, duela bi urtzeterdi hil zen aita, berarekin pasian askotan, herri, guztetzen herrira joatea, txakolei bat hartu, eta berriketan, eta e, etorri zen, lagun bat, eta iman galdera bat inberdi jarreta, bota, zenbat kanta asmatu ituk. Erantzuna banakin, baina nire eta pentsatzen jarri zen. Eta betiko erantzuna. Bak ez zen, hauzkalo. Ni idea, ez du inoiz kontu eraman. Ne? Eh? Publikatu eta daudenak bai, horiek bai, arresa da. Baina publikatu gabeak, beste hainbeste beste gutxinez. Hm? Orduan, ingoizu biografia txiki bat pixka dezagutzeko, laburra. Eh? Neraita hasi izan 7-8 urtekin ja musika ikasten. Bandan klarinete jotzen zuen. Eta eraberean berean txistua eta piano ikasten zuen. Ama amain urtekin bere bi anaiekin, bere bi anai zarrak frailea ziren eta etorri zen honea gertura foruara. Ekarri zuten gabonetan txistua jotzea. Eta basarriz basarri, ba txistua jotzea eta kantatzea. Eta nereitari gustatu ambientea. Eta urrengo urtean arantzazura jontzan. Ikasketak egitea. Arantzazura herri utzi tarantzazura. Eta ikasketak egin zituen, teologia eta dara, musika ere bain lehen lehendik asko zekin, ba, organista izan zen, eta, bueno. Eta, ja, ez dakit adinekin, hogei hogeita bat urteia abitoak hartu bertzituenean, gau batean buruari bueltak eman, eta esan zuen, ba, nitxiek, eta utzin zuen, nik eskarak eman berdizkiet. Ba, fraile utzi eta zarutza itzuli etxean, bueno, imaginatu, ze disgustua, bere familia oso elizkoia zen, eta disgusto xamarra, baina, bueno, herritarrek ondo hartu zuten zatik, nire eta saltzero bat zen, saltzero bat, eta bere ala sartu zen herri mugimintu guztitan, antzerkitan, musikak egiten, koro bat sortu zuen, Eta horrela hasi zen, orkesta bat montatu zuen, diskoten eh, sala de fiestas bat, organoa jotzezun, eta geroa sartu zen umekin lanean, baino ez eskolan, baizik eta umekin lagunen semeekin eta eta montatzen zituzen jaialdiak. Jaialdi haiek zin erraldoiak. Otsote bat, orkesta bat, umeak. Umea batzuk kantatzen genun liberne. Beste batzuk Andoni egaina harrek bertso da nidezuen, baino bertso idatziak. Beste batzei txistea, besteak ipuiak. Eta ja, zarauzko jaialdiura zabalduzen Euskal Herri osora mila betzen da irurogeita bost, irurogeita amar, ari nahi zitze egiten, eh? Pentsa. Eta urte haietan egin zen lehenengo diskoa umentzat euskeraz. Ez dizu ezagutuko. Aurkantariak. ume ginean, ni, ni barnet, anaia berne. Bartzelonan garbatu gendun, euskera, oi euskera, zautzen ez Ma da, bertsoak dira, hitzak dira, arrese behitiarenak, eta musika gure itak egin zuen. Eta beste batzu, bin bili bombolo, kanta herrikoiak ziren, ez ziren nera sortuak, herrikoiak. Eta lehenengo diskoa izan zen, euskeraz umeentzat. Mila betzirun da, zazpi sortzi. Ni bost urten itun, eta nahiak lau, pentsa. Eta gara batzak duen. Musikoak hor, eta hemen, kabina batean, en direkto. Gaizkite duen, berriz aztera. Bueno, egin zen. Eta nire, bueno, ura, pa, prozesu pasatu zen, dan deraita zegoen zarautzen lanean kontratista baten etxean, kontuak eramaten. Kontratista jubilatu zen eta kajala horalea, lanea, jo, kriston puiztua. Goizean lana sortzea diginuta, darratzen duztia libre. Imaginatu. Vale. Ba, irurogeita margarren urtean, ama, ana itxiki eta lagun batzukin, erromara. Zertara, arantzazun, hasitako ikasketak bukatzera eta han bukatu zuen filosofia elitaz urte betean. Arantzazu etorri, oi barkatu, erromatik etorri, bueno, antzako da, erromatik etorri, eta ikastolan lanea. Ikusi, ikusi nahiko nukeen dira maren aurpegia. Ja, kajala horra lautzi, ez zendentzi ezkatu da ikastolan lanean. Eta ikastolan sartu zen, irakasle ardun bat bezala. Eta, eman bertzun, geografia agurtzen emesedez? eman bertzuen matematika, eman bertzuen eta zegoen desbordatua. Eta orduan, erakutsi behar zituen Europako kapitalak. Eta karo, gu ikaslea ginen, gu ginen ikastolako lehenengo promozioa, zarrenak. Egunero, kapitalak, kapitalak, eta jo, ez gendun, buru gorra ginen, ez ikasten. Ikasi bai, baina ez zitzen gelditzen. Eta orduan, nera itak zer egin zuen? Gitarra hartu, partitura hartu, barkatza hartu, eta hasi zen gauza hori denak kantuz guri erakusten. Nola ikasten zan leno taulak, erderaz, una por una, una, una por da, kantuan. Ba orduan, formula hori hartu zuen, eta hasi zen kantak sortzen guk kapitalak ikasteko. Hora jarriko dugu zatitxo bat, agortzen hemen zenez. Hau gara batu lagun batzuk, eh? Da. Noruega kapital oslo Dinamarca capital, Copenhague, Suecia capital, Estocolmo, Finlandia capital, Helsinki, eh, Rusia, Andago, Moscú, Suiza, bernal, Islandia, capital, Varsovia. checoslovaquia capital, Praga. Albania capital Tirana. Yugoslavia Belgrado, Grecia, Atenas. Rumania, Londres, eh, Londres, Londres. Portugal capital, Lisboa. Italia capital, Roma. Francia capital, París. Bruselas dago bezia. Bueno, ahora la, capital guztiak, kantuan ikasten gertu. melodia simple bada, da horrela ikasi gertu. Eta horrendik batzuk gogoratzen dira nik, ez da, baina, gogoratzen baino, juntatu ginen lagun batzuk kanta hobek konserbatzeko. Hogeita bat kanta daude, horrelakoak. Eta horiek zarautzen bakarrik edakizkite, beste inunez. Eta gure kursokoak, mumeak ez, ja galdu ziren horiek. Oen, eh, beste adibide bat, neraitak zeitezun, zakizkin melodiak sartu. Eta integratu zuen Inglaterrako melodiarik ezagunena, ba Inglaterrai buruz hitz egiteko. Ezagutuko dezuela uste dut. Inglaterra nagoa, jende berria gurtzea, itxaso. Bai, bai. Herrian zabaldu zen ikastolan kantatu besteik ez genuen dola iten. Baina, ez da, ez da gezurra. baino kantuan ikaste genuen. Ez da gezurra. Hm? Bueno, bordan, nire hori, hasi zen ikastolan, eta gero ja ikastola legalizatu zanean, ez da, alegala zan, ez ilegala, alegala. Orduan ez ni nila hemen sobra nago. Eta ikastolatik bosto urte egin ondoren, beste, beste bide batzuk. Eta hasi zaina musikakin. Musika eskola bat sortu zuen zarautzen, eta, bai, gero ditu Eta e, musika eskola bat sortu zuen, hasi zan musika material egiten. Eta lehen esan dizu dena, xirula mirula musika bat egin zuen. Eta hori zen, bere, bere pentsamentu guztiak liburu batean sartuta. Bere pentsamentuak ordu arte zeintzu ziren, solfeoa. Ordu arte solfeoa ikasteko, solfeo de los solfeos, ondo dakiz be. Eh? Erderaz. Berdintzan solfeo de los solfeos, zazpi urteko ume batentzat neri gertatu ze. eta ondoan 15 urteko bat. Liburu berdina etxera joan aita zer dago lehenengo gunean. La redonda. Toma. Lehenengo gunean definizioa buruz. Tan dereitak. Ba, ba, fuera. Eta egintzun esplikatu zituen Egunen batean aukera, aukera baldin bakazue, eh? ba, ikusi liburu hau. Xabi marrazkiekin marabila bada. Ba, hor esplikatzen da dena, dena. Solfeoa, abestiak, soinua, isiltasuna, gauza pila badago. Ta hori pentsatu zuen musika bat, 6 azpi urteko umentzat. Pentsatu azokan, sortzi musika bi, musika iru, musika lau, sortzi bederatzi amarr urteko egitea. Baina konturatu zen, ja, umea, adinua egiten ja, zarra zela. 6 azpi urtekin zarra da. Ta orduan, zer egin zuen, aurrera jo atzera. Eta orduan hasi zen hiru urteko umentzako eta gauzak egiten. Xixupika, entzun duzu? Xixupika bat, gero xixupika bi, eta gero xixupika hiru, hiru lau bost urte. Eta hor hasi zen ba, gauzak egiten. Eta hori izan zen musika munduan eta irakaskuntza munduan, ba, ba, zer da hau, zer da hau. Hau, bueno, oin konturatzen ez, ez nagoela begira eta gauzak goratzen naiz atzekoak, berdin da. Ezke esan dut ikastolar egon zela ez da lanean. Badakizu ez ze lagun izan zituen, lehen isabika ipatu dizue, Norma Zabal, irakasle. Juan Martin Elespuru, dakit izautzen dezuen, idazlea baita. Eta handu lertxundi, idazlea. Eta orduan, lauak zauden zarauzko ikastolan, lanean. Jose Antonio eta Juan Martin gazte eta gure irakaslea ziren. Eta orduan aita hasi zen, e, A ber, nahi, letrak emazetan dira, beti izan dio errespetu handia letrari. Beha ez da idaz, beha ez da, ez da idazlea. Ba, nahi letrak ekarri eta ni musika jarriko izuet. Berak egiten zitun. Ordukoa dira, azta ikusi noen, xabik esan dizue, eh? Mac Mikkel, txorian intzela, bueno, ia largoita markanta daude. Lau kaset grabatu genitun, markatu, herri irratikoak etorri ziren grabatzea, eta helburua zein zen, lau kaset eta liburuzka bat, herrian saldu, eta bidai bat egitea. Bidaia, ba, zenbat diru dago? Ba, bidaia aurrera nio. Ba, zarautzen saldu zen, baina zabaldu egin zen nun Eta etorri ziren gure etxera jaka anaiak, eta gizik zautzitu zuen. Zabaltzen, elkar, ba, orko nagusiak, orko fundadoreak. Eta haiek hartzen zituzten, gu, nik, nik egiten dituen eta anaiak, kopiak etxean. Aparatu bat, jartzen zen duen, masterra, kaset bat zela, eta kopiak, minutu batean kopia egin da. Amak pegatina jarri, karatula, kasetak eta presa den. Jaka nahiak etortzen ziren eta distribuzioa egiten zuten beraien inguruko tokitan. Ez dakit bizkaira iritsi zen, pentsatzen baiet. Ba, ordukoa dira, kanta, eh? gorri bat eta laukaset. Ba, arrakasta hondi esan zuen, eta bidaia etzan izan Bilboko aeroporta ikustea. Parisea joan ginen. Bueno, hori zan astu dintzaitelako, jarraitzen dugu. Xixupika. Xixupika hasi zen, eta bueno, bueno, dana berria zen, inorek inoet horrelako lanik egin. Hasi ginen kursiloak ematen. Aitari egiten zioten, zenbat aldiz geramen, bueno, ez dakit, Lasalle, deusto, dakit, gertu dago, udaran. Eta aita, nik orduan txea, urte, karneta eta berria eta, hoxan, batzen, txofer, venga, etortze ginen, eta kontxi, beste, irurak etortze ginen, kursiloa matera. Neraitak, zuek, nola indizuek bihotzek partiturak banatu, eta jendea. Musika irakasleak ez ziren ziren, irakasle arrunta, musika irakasleak ez zegoen. Eta neraitak partiturak banatu, eta bueno, zer da hau? Etzakiten irakurtzen. Orduan jendea zehaz izan, ikastaroetan ualmanekin. Dena grabatzen zuten. Eta neraitak, a ber, hemen gitarra xarbatekin gaude, eta zuek grabatzen. Ez behar dugu, ez partitura biharko astu zaigu. Bueno, bihar berriz kantatuko dugu. Ez, ez, ez. Nera itak esan zuen. Bueno, grabatu nahi bezue, baina gu grabatuko ditugu. Eta nera itak estudioa montatu zuen, zara, endonostin, kondos. Estudioa grabazion. Eta diskoak han grabatzen hasi ginen. Baina gero, jende hasi zen, ariketa guzti horiek, ba, ran roberran eta gauza guzti horiek, bideoak in. Eta nahi da, zera dago. Ez behar dugu dantza horiek eta ze horiek gu grabatuko ditugu. Anaia ikasten, anai txiki ikasten ari zen andoaingo bideo eskolan, venga, eta gu grabatzen genituen, eta venga, eta hola esen. Osea, nera beti izan da zira oparante. Donostian lokal batero erotzik duen, eta ura patzeko, inbergin zen duen lana, egon dira temporadak igandeak zer ziren ez genekila. Bai, kalena joan jartzen du baina, igande goizetan lanera, irin eta egin bertzen. Hor, hor hasi zen nereita ja pixkat, beraka joten. Ba, bueno, osasun aldetik. Ah, eh? Ba, bueno. Eta, bueno, garaietan magisteritza eskolati dituzioten donostiatik, eta hana zen landean. Martuteneko ikastolan, benga guazen. Eta han sortu ziren, bueno, xipikako kanta gehienak ordukoa dira. Baina ez dira kanta bakarrik. Osa, dira kanta asko dinamikari lotuta. Adibidez, ran rogoran nola sortu zen. Nera itakutezan asko erromara materiala bila. Psikomotrizia edo zer gauza. Eta psikomotrizioako gauzat, argazki bat ikusi zuen, ume bat, ustai batekin horrela. Eta zan, psikomotrizateko ari, ariketa bat. Horrela, gimnasiako irakasle batek zer esaten du, hartu ustaiak eta egin horrela. Jo, gerria, jira eta bale. Kandera itako musika jarri zen. Horrela, ariketa hori, eh, ustaia gora gora, jira alde batera, eta gero bestera, eta bera, bera, bera, kanta bat gehiago, gero arrakasta ukidu. Baina Xabik esatezun bezala, ez dakizun noiz ikuko duen kanta batak arrakasta basurtatu izan, roberra zagutzen da, berbenetan ere bai. Nik ikusi gauetan, egan, Vale. Barola ba, kanta pila bat egin zituen. Hm? Ja galdu naiz. Bueno. Eh, gero repasatuko ez dezago. Ostras, ostras, ostras. Bueno, vale. Ba orduan, eh, donostian ginen lanean, nirean sartu nintzen, beharra zegoen, eta nire ikasketa bukatu gabe lanean nengoen. Eta, eta musika eskola bat sortu zuen umekin, zarautzen egin zuen bezala, baina donostian. Eta arrakasta auki zuen, amaran gaude, hasi ginen amar umekin, eta ba, pixka gehiago era. Eh? Enbat ditugu, hasi ginen lau urteko, hiru urteko umekin, lanean, eskolaz kanpo. Baina etortzen zizkigun jendea beste auzoetatik, eta bidean lo, kotxean. Eta da, ez modua eskolaz, eskola orduko kanpo, ordu, kanpoko eta lana egitea umeekin, eta utzi gendun txikiekin, orain bost urtekoekin azten gera, eta LH bukatu arte. Ematen dugu musika, gure estilo propioa, eta laugarren mailan gitarrakin azten gera. Ordan laugarren bosgarren segar mailan gitarra egiten dute, eta gero batzuk jarraitzen dute. Beste batzuk kantua atsegin dutenak, lehenkoan ikusi nuen telebiztan Orfeoiko kontzertu bat, eta oi, amaia, eta leire, bi ikasle hoi, Orfeoian kantatzen. Una Bueno, ba hori da gure musika gaur egun martxan dago, eta aurre erabiltzitugu kantak. Eta hori pixkat esplikatu dugu kantak, eta nire aitak inditu kanta asko baino nik, ez ditugu erabiltzen aitaren kantak bakarrikan. Eh? Orduan, aurrezkuntzan, kantatzen dugunean, zure bakizu, aurrezkuntzan, umeek ez dakite irakortzen. Orduan, zein berdezu, umeekin kantatzeko. Ba, abesti laburrak, er, letra erresa, egokia, leksiko garbia, aldan eskema motzak, notak, xabik esplikatu zuen, bezala errapikatzen dinez, notak ez dezatela olako salto ondirik eman, zuek ezagutzen dago, munduan ez ez, e, eh, ezagunenetako kanta bat, gero izango izu izan den. Lehenengo hogeita mar notak, pasarte ezagunek ezagunetako, bueno, ezagunetakoa eh, da, ezagunetakoa mundu guztian, lehenengo hogeita amar notak jarraian doaz. Ez dago, in, bi noten intervaloa. Bat bizu zindan? Eh? La novena de Beethoven. Lehenengo hogeita amar notak jarraian dira. Si, do, re, re, do, si, la, sol, sol, la, si, si, la, la, si, do, re, re, do, si, la, sol, sol, la, si, la, sol, la, si, sol, lehenengo intervaloa. ¿Eh? O Osea, que, simpletasunean, xabik esan dizunean, tak, eta mundu, guztien ezaguna da kanta hori. Eh? Eskema, garbiak, gero erabiltze ditugu tono, saietzen gara tono egokiak hartzen. Gu zuerte dakagu, umekin lan egiten dugunok, umen tesitura, neska, zein mutil, berdina dela. Xabik esan dizue la la do do. Nik ondo gelditzeko si si esan dizuet. Eh? Hor umea eroso dago. Ja siti gora batzuk i i i gaur ni bilko naizen bezala. I i i i eta sitik bera eh? Ordan tesitura orduan Ordan kanta bat egiterakoan eh, aukeratzerakoan erabiltzen baduzu e tesitura oso zabala daukena oso zaila da. Azten bagera, mitik, ja, goiko mira iritsiko gea. Orduan beti, ibili behar beldur horrekin. Eh? Horretik nik, nik suerte daukat gitarra ikasi nuen umetan eta baina asko erabiltzen dut. Ni badakit zoriona jotzeko, mi maiorrean ondo ibiliko naizela. Eskoletan ze pasatzen da, hir urteko, la urteko baten urte bedetzea. Eta irakasleak musika ez dakinak, zuek, zuek, demostratu ez zuen, lehenu entzun Venga, zorionak, bat, bita, iru, tomaia. Bat, hemen, bestea hor, bestea hor, bestea hor, eta azkenean, ez dira izten. Ordan, horrek berda da pixkat, bueno, zue bak, zue, eh, jakin tesiturak ondo aukeratu, umeak ez larritzeko, notak ez txarrak ez emateko, baina hori herrian ere pasatzen da. Eh. kantatzen, bazkal ondoan inungo prebizi gabe eta gero ez gehi izten. Edo, edo kantatzen, eta lo gelditzen gara. Eh. Orduan, gauza hori denak, kontutan auki Hm? Orduan esaten izuen, umetx bost urteko umekin paperik ez daukate. Orduan, abesti motzak, laburrak, errexak, eta polita baldin badira, ja, ja, ja, segura. Eta motivatu inberritu gumeak. Eh, ezin dugu esan nume batzi. Bueno, oain kantateko dugu, kanta bat, edi, programan dago, raio bada, baina, bueno, kantatu inberda. Horrela orkestema dugu, gumeak esan gude edo aurkezten badago ipuintxo batekin, edo aurkezten batekin, hobitu oh, ze kanta poli da, bai, bau dago, bai, kantatzen, bai, dakite, jagumeak motibatzen ditugu. No? Ordan, hori bilibergea. Ordan, oain ningo dugu, momentu batean, gitarra hartuko dut, eta guk nola azten gean ume txikiekin kantatzen. Loritoa badak izu zertan, loritoa. Loritoa. Bai, zer egiten du loritoak. Hau da. Ordan, nik emango izuet eskema batzuk, ez, orainik ez, Hmm. Ahora no moldatzen naiz kantatzeko, eh? Ez, hau txati diot. bueno, batzuek ingo izudena da errepikatu. Zein da, queen ezautzen ez queen, baiz, da? Eho, ze exitoa daukan. Konzertu guztetan berdin egiten du, ba hori da, loritoaren juntsa. Hm? ¿Mm? Ez, ez, ez, horren hori dazkat, errepika dauzkat. Horren ez dute irakurri behar. Hm? ¿Mm? Shishup, Shishup. Shishupi, Shishupi. Shishupika, Shishupika. Txurian gorri, txoripapo gorri, aizta txikurruntxakun, zagarrak norentzako, Sagarrak norentzako Loreak norentzako Loreak norentzako Amatxo, amatxo zan dago, aitatxo, osaba, amona Kantu altzate, eh? Nondik, nondik Etorri gara Etorri gara Arra non benditik guai eta guai Nora, nora Joan gogara Pasaiko portura Guai eta guai Nola, nola Joango garan Txoko txoko trenes Guai eta guai Txio-ka Txio-ka Ma txiarantza arantzalea itxasotik dator eskalan boidan za, bai gorriko plazan, riau, riau, riau. Eskalan boidan za, bai Riau, riau, riau. Bai, horrela jarretzen dugu, eta hoen ezagunen ekin bukatuko dugu. Sardina bat. Sardina bat. Hori ezagutzen ez eh? Hori ere, errepikak, falta gaio dauzka, baina ez dut zuzatuko. Eh? Gero badatzago tematik, tematika ikusi duzu, ez da simplea. Elduen ere badatzago, ba, sei zazki urteko entzako. Urrun nabil, Texas herritik, bai, zago zago. Gitarra bat, dator nirekin, herri nirekin, Kantuzari naiz Kantuzari naiz Prostan, prostan Prostan, prostan Zaldi gainean Zaldi gainean Tranka, tranka, tranka Tranka, Zelaitikan prostan Canta, canta. Canta, canta. Servo y ticán. Servo y ticán. Y sarñovas. Y sarñovas. y y Se porraba, madre mía. Bueno. Eta gero ja aurrezkuntza lorka gauzak ditugu. Eta abesti motzak esan dizuten bezala. Eta abesti horiek gainera balimatoz. Jolas batekin edo ariketa simple batekin, umeak ekurkituko gust, pozik, gustura. Eh? Eta gero, aparte daude, beste kanta batzuk ez direla kantatzeko. Habe dira kantatzeko. Eta beste, adiez, Ran Roberen. Ez da kantatzeko. Baina egiten badezu umekin, azkenean ikasi egiten dute eta kantatzen badute ondo, ariketazuk, begira, begira, ustai biribila, ikasi egiten dute. Helburu ez da umek hori kantatzea, baino jardunean, jolasean ikasi egiten dute. Kantatu kantatzen dutela, oso ondo, eta esigitu, e, eh, deno kantatzea, ni bakarri nekatzen naiz da, Opa, ba, ba, ba, kantatzen dute. Hm? Bueno, orain, e, orain bai eh. ditut kantatxo batzuk, denon artean egiteko, eta kanta hobe dauzkate, jolas batzuk edo, bueno, ariketa, bat da, kendu ingo dut, zati da, leno xabikin egin duzu, euritan eta banitz, eh? horiek, ba, gestoak eta egiten dutena, beti laguntzen dute. Eh? Ordan, bueno, irizan daria momentu ikusiko kantatu bai, ez? Bai, lehenengo da, eta gizintzen. Ez? Hori da, lehenengo. Bai, bai, bai. bai. letra, Oda, zuek egin berezu, parentesi artean dagona ez dugu kanta ikasiko, zuek entzungo dezu eta parentesi artean dagoena, Hau zan ume bat, ipuiak da girotzeko. ume egizate hau kantatuko dugu, ba, vale, kantatuko dute, baina girotzen baituzu ipuntxo batekin, hau da, eh, Saharako ume bat, torri zen donostira, edo bilbora berentzait ipuia da, en, uda pasatzea, Saharakoak etortzen dira. Eta uda eh, iraila iritsi zen, eta Sahara itzuli berrean, bakelitu zen donostian, zedik belaunetik operatu bertzuten eta total, total, bueno, ya, operatu behar dela, ba, kurso guztia ikastola baten egin zuen, eskola baten berdin da. Eta iritsi zen abendua, gabonak baino nergo, eta mutik hori goiz batean esnatu zen, eta esatu, handala, pepa, begiratzen du lehiotik, esnatu egin zen, goizeko zazpitan. Begiratzen du lehiotik, de kriston sustua. Uri ikusita, imaginatzen imaginatzen dut, sustu zen, ez da? Jaiki zen eta dena txuri zegoen. Eta joan zen gelara. Aita ama, bueno, bera aita eta ama donostikoak ba, kotxea margotu digute, belar, belartegia margotu digute, eta bai, eta bai, aita jaiki zen, a ber, ez digute margotu, hori elurra da. Ah, bale, eta zer da elurra? Gero, etzekien. Orduan mutik hori, goiz hartan, atera zen, elurra zertzen probatzea. Eta gelditu zen izoztuta. Izoztuta, erabat. Eta ez zuen ez esaten. Esaten zuen bakarra zen, hor zuen bezala, aiama. ama, gelatuta zegoelako eta eskua zituen gelatuta. Orduan aitak esan zion, txaloak eginez eskua berotzen direla. Hiru txalo, ez da hiru txalo, bat, bi, hiru, erritmo badauka. Dilindan edo, tititan edo, eh, zuen bezala. Eh? Eta gero, hiru kolpe jartzen du bari, hankak berotzeko. Eh? ere, naiz, tonoak. Hasa, dit tono batean kantatzen dut, eta endakin zer jendean gozen, kristona gotza da baina bueno. Orduan, zuek egingo dizutena da nik esango dut eskema maiuskulakoak eta zuek parentesi artekoa. Eh? Esan berezu, ai ama, eta ja, antzerkila egiten badezu dut, eh? esaten, gume horrek esaten, ai ama. Esaten zuen, ai ama, izostuta zegoen, ai ama. Eh? Gaur goizeko, hori da. Ingo dugu, eh? Gaur goizeko, zazpiretan, elurretan izan naiz. Oso, no. egiten dugu dena ai amarekin. baina hori ingo dugu laburtu ingo dugu. Bigarren eskema da eskuekin. Bi eskuak izotzetan jela jela dituz eta oinak kolpa kolpa berotzen hasi zaizkit gaur goizeko bai ama zazpiretan elurretan izan naiz bi eskuak izotzetan jela jela ditut nik eta oinak kolpa kolpa berotzen hasi zaizkit ikasi dugu oin hiru gauzak batera gaur goizeko ai ama bai eta eta kantatu alba dezue gaur goizeko zazpiretan elurretan izan naiz bi eskuak izotzetan jela jela ditut nik eta oinak kolpa kolpa berotzen hasi zaizkit hau indegu bi minutun, umekin bi edo hiru klase. Eh? Aurrena, zatik, iten dute, gaur goizeko, ai ama, bi eskuak, ai ama, ez ez, bi, ah, bale, bale, bale. Prozeso behar du, zuek artista zate, ba, baiek ez, ondikan. Agurtzane, pasako jozu? Ez kertak indola pasatzen den, ez ez ezko sartu nahi. Ah, pasa ezo, ah, mandoak intzago dugu, mandoak indago. Hau gure zautuko bai, agian. Bueno, ba, zuek, bi puntuen ondorengoa. goa eta kantatu eta gestoak egin. Hori da, eh, dut, txapela, sorbalna jarri zait, uixoa, besoetan lolo, panpina, eskuetan atzamarrak, eskuetan atzamarrak, zer joko dut orain, hau da, paristin atorren da bezala, eta joten da, instrumentoa gintzen. Eh? Buruti jantzi dut, txapela, sorbalna jarri zait, usoa, besoetan lolo, piano, piano ah, pia, pia, piano, pia, pia. Nah, eh, tak kira biolinya gay piano ay lambor. Kita ulang, sapi pak monos. Gusto ¿qué kanta, tira un sa to. Eh? Bueno, burro, ¿te mando ¿de nuevo. Regina eh, ¿Eh? a this is how eh, jolasa dago hemen ere, mi, minaren, no, A jolasa. Hautegian hau bat eta bi Espainiak, mi inaren ondo bat daude hortzaginak, jolasean ari naiz mi itxoarekin, ahotik irten naiz, badak izerregi. Baina dut, jolasa, mingainak era behar dugu. Bi kolpe atzetik, orduan, hemen eskubiarekin kotzen bat dugu, mingi aterako da, ez bakatu, hau da, eskubiarekin aurrera da. Hmm, ezkerraki, hmm. ez egin jogaino lehena partera, berdu, koordinatua. Eh? Hmm, honek ez balio, hmm, hmm. eta honek ere ez. Hmm. Eh? Hmm. Bia Bale? Tira belarri. Horra, belarri eskubiri dira badugu, mingaina aterako da. Hm. Hm. Alde bat hmm. Hmm. Hmm. eta bezala, intermitentia bezala. Hm. Hm. Horain sudurretik. Hm. Gora, abez eskua. Gora, beti eskua galdatzen. Eta azene, kokotxetik. Hm. Hm. Horra, aurrera, albotara, gora eta bera. Mingaina hori jolazan. Hau perian hau bat eta diestainak Mikinaren ondo handalde hortzaginak Jo lasean ari da mi itxo agotik Hago ikirte nahi du badak izerrekin Bi kolpe atzetik, bat, bi, tira belarritik, bat, bi ora izudurretik, ora eta ora. Gero kokotxetik, bera eta bera. Vale? Elburu bada, hasiera jolaza. Eta, idamazu jolasa, lau, bo, sei, zazte egunetan, abesti ikasen dute. Naiz da, elburu azizan, batzuk ikasen dute, bere ala, memorio nautelako, eta abesti ikasten dute. Ez dut ikasten. Eh, baina hor, daude, adi, eta hau hau mokitzen dut. Hmm? Bueno, izan dut zuzei. Eh? Urrengoa daukat? Eh? Bueno, ni auritan ta. Honek gara jesua ditu, lehen osalik irekin dago. Ni, eh? Ni, ba, ta baini, egidon, gezurez, urrean jirri. Urrean jirri. Urrean jirri. Urrean jirri. Urrean jirri. Urrean jirri. Urrean jirri. Oh, está muy perfecto. Ahí está. Haz el eh, chalo y licur rajatka. Uy. Alabamati ¡Alaba! salivate Alabamati Oh. neko horraza. Ez dago horraza. Mais gutako. Nik esanoa, ala ramatik tas lebe den hemen. Saldi batein baino gutxu kretsedo de kretsunda bat. Ala ramatik saldi baten 80. Ala ramatik 90 saldi 올로보무들 올리보들 할라바마디 살기바데 니 볼로만 다 글씨만 있어 그래봐 예? 할라바마디 알아봐, 마비! 이제 보면 conseguito. Karraxe, egin behar Hau ere, samutuko duzuek. Eman ere, jesuak imarria. Han zeuden pokorilo heka tximua harrakoi txiki eta harbitxuria katu onyo elefante ez Ez dakit ondo esan dudan, guazen berri astera. Azelde, roko zilo eta txinua, arrako txikieka arri txurira, katu oio elefate ez ezer falta, ez dakit ondo esan dudan, guazen bukatzera. Ya, zazkila rengan bukatzera zaten. Bueno, hau ere esan dut, Hemen ere gestoak egiten da, bakiz zuen. Epo, tai, e, eta tuki. Nala, ingo dugu, karrera bat ingo dugu. Asiko gara, eh, elefanteak bezala. Eta bukatuko dugu, eh, Italie e poi Italia Italie e poi Italia e poi Italia Italia e poi tutti tutti e poi tutti tutti e e poi Italia Italia e poi もう一個並びやエポイタイタケエポイタイタケエポイタイタケエポイトキトキエポイトキトキエエポイタイタケエポイタイタケエポイタイタケエポイトキトキエポイトキトキエエポイタイタケ Elurra goiko mendian, elurra goiko mendian, elurra goiko mendian, negua. Horain, izba alkaten dugu. Elurra goiko, elurra goiko, elurra goiko. Elurra, goiko. Negoa Elora Elora Elora Elora Negoa Iritsera negua iritsi da Isilunak egin jolasak, eh? Bai? Eta hemen ere, gozak egizu? Bale, hemen joan gobera itza jaten eta keinua sartzen. Hor guia egizu eskema rindikoa, erritmo hori da hitzek dutena. Nik katu bat ikusi dut, xakutxo baten gainean, nik katu bat ikusi dut, agur agur Napoleon. Hor da gara, kantatuko dugu normal, eta gero nik kenduko dugu. Kontuz, nik bi aldi datago, eh? Hor da gara, itzak kentzen eta kenua sartzen. Hor nik, gero izango da, katu bat, ikusi dut. Gero izan, xagutxo, ba, guk batzuta izatza egiten dugu, ez dut gainean. Nik atu bat ikusi dut egin dugu, agur agur, Napoleon. Orduan jongo gara, aldi bakoitzen, hitzak entzen, bale? Uizetan oh, eta nekatau? Re. Arre. Nikatu bat ikusi dut, oso altu badorea. sindikatu bat ikusi dut, xagutxo baten gainean, nikatu bat ikusi dut, agur agur Napole, oh, oin, nik enduko dugu, eh? bat eta bi. Katu bat ikusi dut, xagutxo baten gainean, nik... Nik enduko dugu, agur agur Ikusi dut xagutxo baten gainean Ikusi dut agur Xagutxo baten gainean agurragur Napoleón Agur, agur, Napoleón. Pam, pararam. Agur, agur, Napoleón. Pam, pararam. Napoleón. Bueno, eta gara eskago kanta gehiago ez, ez Eta, bueno, zer, bai, ba, ahokora piloak, eta txina txin, txin, etxete, ekizte, oiegi jolazteko, apuntatu ditu bai, bokalekin, kalez, kale, katutxo bat, zautu zen, kando Fernando VII usaba pelukin, kalez, kale, katutxo bat, zetorren korrika, eta gero ditu dugu bokala kalaz, kala, bat, eskele, eskele, kete txere, ba, bokalak inda jolasteko. Gauz gehiago nazkan apuntatua, baina, abertzen nazkan apuntatua, irakurketa lantzen dugu, jo, hau oso polita da, baina, baina, beste batean. Umeak irakurtzen hasten direnean, minutu dago? Vale. Irakurketa hasten direnean, pasa, pasa, txina, txin, pasa, kalez, kale, pasa, Ez, atzerago, atzerago, atzerago. Bueno, irakurketa lantzen hasten genean eta umei papera ematen digunean 6 7 urtekin, karo, papera eman eta kantuan hasiko dira, orduan, kantuan hasi hortekan jolasak ite ditugu. Letra hartu, eta nik kantatzen diet, Eh, pasako jesu bat zerako, oh, Indio, gitarra. Nukarria, eta gizik duten. Ordezko ah, gitarra badaukagu, eh? Urdina eh, baina. Atzerako mesedez, Atzeko... Bale, honekin txe, bale. En... Orduan, papera dute, eta nik esate, bueno, nik kantatu ingo dut, zuek entzun. Baina momentu batean, hitz bat gaizki esango dut. Eta zuek hitza gaizki esandakoan altza, vale? Adiz, eaz, adiz hau duten. Kling, klang, kling, kling, klang euritantak kaletan, kling klan, kling kling klan, euritantak kaletan, txanorik ez, botarik ez, zirarik ez eta amonarik ez. Eh, Alkazartea ondu, Naiz da, bestia ez jakin, zemaz, baina hori mantsoago. Irakurtzen joateko. Eta horrela jolastuz, jolas honekin kantatu dut eta humian buruz dute. Beste jolas bat izango da, jarri atza. Hor ezin dizu, atza jarri, hor da nik horrela gindakoan, denok atza geldik. Eta pasako nahi zikustea ondo azten. Kling, klang, kling, kling, klang, euritan takale. Ba da? Beste gauza izango da, oin bezala. Atzi gabe. Eta gelditzen atza eraman. Beste bostaldi zen egin dut. Eta horrela, ba jolasean eh, importantena dela, bai, importantena umeak kantatzen disfrutatzea. Ez lehen esan dut bezala. Azen kantatzea, liburuan liburuen dator eta kantatzen berdu. Ez. Umeak motibatu eta guztua kantatu esatela. Eta nola, ordua da, gauz gehiago eskaldu, baina beste batean. Ezkarrik asko. Ezkarrik asko zuri jotzean. Nola? Hau?